First of all nimesikia kilio cha mashambiki ketha nä meci nä manatina kä tumi kä mwe kä nene må na timu nä kå u Eh kwä thwa ngä thå kå ma katika cio yakwa ya wä na mimi no post yo ndå Pe kä kina numa kinene mbona kä Na baiki na kå gå nä wa simå kå eh, simu inapigwa na, na pia kwa mtandao wanaandika ruzi utoma ukuli ukuli obuthu muno na nakulia ukuli byo maandike byo we hinda usungia muno byo no nye ni tukite ni bana ni bana na kuma na kunoma na kuna kuzioka muthena eh ha mwingine anaingia hapo tena na, na comment alafu hapo mwisho akimalizia hana please na kunoma noma na kuna kama muthena you see so hiyo na ni kila siku kila siku kila wiki kila mwezi hiyo kitu inauma sana bana my friend and listen i want you to listen to me There is somebody in that office who is sitting somewhere comfortable thinking kwamba hiyo sio kitu kwake, ina kwa sababu maybe yako na intention zake. Hiyo kitu ilikuwa inaniuma sana, na nikaona mimi nitwikite isitojuja yakwa noma ni mashambiki na na sisi yake hiyo kiuni mashambiki maiye kiyo cha mwaka kwanza, wanajua na kana jume ukitwa mathalangita kuya hiyo mwaka ya 2020 wakati wa corona hapo, wakati niliingia kwa hiyo show ile kilio ilikuwa huku kwa mitandao everywhere. Noma noma, marudi mchana. Noma rudi mchana. Hiyo kitu tu na inaniuma. Haya simu cause nilikuwa nimepeana namba yangu kwa kwa kwa mtandao. So simu ni na kuna kuna manaozi ya kama tena. Na kuna manaozi ya kama tena. You see these people hawajui kwamba mimi niko under somebody supervisor. Na kama ni kama ni, ni kuuliza sio mimi inafaa mumuulize. Lakini onange ima jaribu yako mkonia. Usafanye za mamukuli head of radio mpaka mkoni mama kule na, and I'm, I'm going to give an example pema naitwa um, uh, eh, uh, eh, eh, and uh, he, he was my minister aitwa Maningo you can just call him ndine na facts nyinyi nasi msio pungu ambio block ambio kuni wasome wana asome wa block wa just because of asking Dennis Mutuku tu si msiurudishie yeye mm, saa saa saa sa, nane hiyo tu eh asira ngwisi kuthukuma vandu katika environment yothiliu ninyi ndi vandu rathukuma kuthukuma katika environment ivia au o mundu nu ukutimba na waisia kindu kilo kwika nundu for example mimi niko hapo juu ya mashambiki chenye nawapatia inawatosha wanaipenda iko sawa so uyambicia kwithia nukwa na ya kiume yenda na ti lazima ukathukuma by the way let me say the truth si lazima ufanye uh, show kutoka Monday to Friday unaweza hata siku moja just one day, na mashabiki wametosheka. Wa like for example, Fred Obach Machoka anaingia Saturday na Sunday two programs per week, na mashabiki wa them Fred Obach Machoka member hapo mamwetelete my relax mwendo ithi gwicio kungi methu gisia lakini imese nesa kana mtangazi emba eh, ni mese nesa kana lamenda mindu isu room pa na chao ni mese bala au ondu oh, muno kabingwa nduka kitungu kithikinduka nduka ya majani madhai ya yeah? nonge bingwa nduka ibada na majani sukari mucere na chau na no thikio majani maku majani maku no no kwinthoma matoto matoto no thoa Ulu mundu ucio ukite bundi wizibe sukari lakini wizi baloto no kwata majani mate bakatekeza mate boye pita mundu kali ile majani you see ku ndo ndo wa mabundisha na uthisa kwithia yu eh, wona mashambiki mathia muno piu nikwithwa nye nye muno muno ni ni value ya tondu mu matumite ni mu matumite mambike bau na nile nao ni engi ba mono na asia pesi ndo na ilo lusi no ni lusi si ndu isu mbinge isu mundu na kwitha na ndie kana asio na ngiri saini na ngithi pala mashambiki me mekuigua me yani na icho na nase nesa kana nikwisoma tabia nipa pala ndete na kenda ni nikukomana ngakomana na kwambia saa mwonza ngina saa kumi sia muthenya nikenda tikutwane aroi so iko hivyo